Tamam. Açıyoruz. Oh. Dur şu sarıyı en son açacağım bekle. İlk önce mavi. Şimdi bunlardan hangileri pahalı? Bir şu Hovel simgesi pahalı. Fire Serpent pahalı. Clutch ne kadar? Ya. Neyse açıyorum. Açtım. Hoppa. Gönde King. Hop. Hoppa. Muz geldi. Şimdi de Ace mi geldi? Ace geldi. Güzel. Bak kullanırım bunları. Başka? Bir mavi daha. Oba bir Ace daha geldi. Tamam bunu satarım. Baş. Oba ez geldi güzel. Yalan söylüyor. Bak. Mor çıktı burayı mı? Bu ne? Bu ne abi? Bok gibi. Neyse şu maviyi de açalım. of tamam. En istediğim buydu. Guardian şeye geldi. Grafitisi. Güzelmiş. Bir de bundan neler çıkıyormuş? Şu kuru kafa pahalıydı. Smoke Weed Everyday pahalıydı galiba. Diğerlerini açtım. Evet, bu da vasat. Güzel. Nerede? Şu Chroma 2'yi de açacağım ya, canım çekti. Bıçak geliyormuş. Hop. O Statrak AK Elite Build güzel. Nereden baksan iyi. Ama Bir tane daha ne bu? Eskimiş. Olsun. Güzel. Neyse tamamdır. Kapatıyoruz. Eski püskü şeyleri bunlar.